上节课我们学习了眼睛的细节处理方法，让原本暗淡的双眼重新焕发光彩。下面这节课我会讲到如何用 PS 帮你磨骨瘦身，因为很多人更在乎自己上镜比真人胖的问题。上节课我们学习了眼睛细节的处理方法，你有没有按照步骤修饰你的照片呢？或许你会告诉我，你的朋友或者是你的客户不太能留意到这个细节。 而更加在意的是自己在照片中比真人胖。那么，到底是什么原因导致这样的情况出现呢？是因为，在日常生活中，我们看到的一切事物都是三维立体的，包括人体也是。而在拍照时，我们看到的就从三个面变成了一个面，立体效果就变成了平面效果了，自然就显得宽了。另外，镜头也是原因之一，比如广角镜头。 就会出现一些变形。那么，什么方法可以改善这个现象呢？首先，可以调整现场布光和拍摄角度。其次，就是我们今天课程的重点：如何用 PS 帮你磨骨瘦身。虽然把人 P 瘦并不是特别难的事，但是一定要注意修饰的力度，要根据人体的结构和比例，不然修饰过度就会造成人像严重变形，这就失去了 PS 的意义。 如果你对人体的结构和比例不了解，可以登录行帅教育官网的 PS 板块查看相关资料，有助于你了解人体的结构，更好的修饰人像片。OK，进入正题，我们通常就是用液化来进行人像瘦身了。在液化中，我们最常用到四个工具：一、向前变形工具；二、重建工具；三、冻结蒙版工具；四、解冻蒙版工具。 在接下来的实际操作中，我会告诉你这四个工具的具体用法。我们先来看一下这张图片，第一眼的感觉，或许你觉得这个模特长得不胖，但是呢，在 PS 的世界里，它依旧有一个很大的上升空间。也就是说，我们可以把它的形体处理得更加完美一些。在修饰之前，我必须要先告诉你，因为液化工具占电脑的内存是比较大的。 所以在处理前，我们要选用一个套索工具，快捷键是 L。我们先选出一部分区域，然后在菜单找到滤镜，找到液化，快捷键是 Shift 加 c t r l 加 X，进入一个液化的界面。我们来认识一下今天所要讲的几个工具。第一个向前变形工具，使用该工具在图像上进行涂抹的话呢，就会产生一个。 像素的移动得到一个变形效果。第二个是重建工具，快捷键是 R。在我们变形的区域上进行涂抹呢，那么它呢就可以使变形区域恢复到原始的状态。然后接下来是冻结蒙版工具，快捷键是 F。那么冻结蒙版工具呢，在图像上进行涂抹的话呢，会出现一个冻结区域。 也就是得到一个保护效果，在使用其他变形工具的情况下呢，这个区域是不会受到影响，产生一个保护。那么最后一个是解冻蒙版工具，快捷键是 D，就是用来取消这个冻结区域，然后使这个区域的保护效果解除。OK，认识完工具之后呢，我们现在开始进行处理。 首先，我们要先帮模特进行一个磨骨，也就是瘦脸的处理。我们先用到一个向前变形工具，然后在这个脸颊的周围轻轻往里推，同时呢，也要把他的脖子再修瘦一些。而我们看到这个界面的右边一个工具选项当中。 有一个画笔大小、画笔密度、画笔压力这几个选项，那么我们可以根据我们的需要去选择这个画笔大小。那么画笔密度跟画笔压力呢，我建议大家要降低一些数值，以至于我们更好的控制这个变形的力度。 OK，我们来看一下这个脸型修饰之后的对比效果。好，接下来呢，我们要进行一个手臂的瘦身处理，把这块挤压所产生比较突出的肉往里推。整个手臂的其他地方我们都要稍稍往里推。好，OK，手臂呢处理到这里，点击确定。 我们 Ctrl 加 D 取消选区，来看一下处理后的效果。接下来我们要做一个束腰的处理，让模特的腰看起来更加的纤细。因为手臂跟腰过于的接近，我们在做变形处理的时候呢，会影响到手臂，所以我们要做一个冻结蒙版，先把手臂保护起来。 接着，我们还是用这个向前变形工具进行一个束腰的处理，按照腰的结构往里推。OK，我们点击确定看一下效果。好，然后取消选择，Ctrl 加 D。接着，我们再把另一个手臂处理完，用向前变形工具轻轻的压。 OK，点击确定。最后，我们再对模特的腿进行处理，根据腿部的结构往里推，进行瘦身的效果。好了，点击确定。我们取消选择，看一下整体的对比效果。 好了，今天的课就到这了。掌握了今天的知识点，并灵活运用到实际修图中，再也不用担心别人看到你的照片时说照片比真人胖了。所以学习 PS 不是一朝一夕的事情，但是熟练掌握后带给你的好处也不是一星半点。OK，感谢你的关注，我们下节课再见。下节课我会揭秘 PS 的重头戏——调色，带你认识专业色彩转盘。 并且进行实例操作，校正颜色之余，改变图片的原始色调，呈现不同风格的人像片。